Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Wie ihr im Hintergrund seht, spielen wir heute Hitman 3, ein Game, was ich äh, eigentlich schon seitdem es rausgekommen ist auf diesem Kanal bringen wollte, aber ich habe es irgendwie nicht eingesehen, Full Price für das Game zu bezahlen. Ähm, Hitman 2 habe ich schon gespielt, Hitman 1 nicht. Ich hoffe, das Video gefällt euch und ich würde sagen, wir jumpen direkt rein. Viel Spaß. Auf geht's. In die Ausbildung. Fuck, Alter. operation originally took place in Sydney. The target Australien. was Calvin Ritter, infamous nice. cat burglar, also known as the Sparrow. You will need to infiltrate the yacht, isolate and eliminate your target and exfiltrate, all without arousing suspicion. Finden Sie die Zielperson mit Hilfe Ihres Instinkts. Da ist der Eingang. Macht Sinn. Nähern Sie sich der Gänge. Sorry, but this access point is restricted. As suspected. Okay. Okay, wir sollen anscheinend hier durch. Mit X? Wieso nicht mit Leertaste? Mit Leertaste hm. gehst du in Deckung. Beziehungsweise sneaks. Oder? Keine Ahnung. Q, kann ich das nicht mit... Kann ich das auf E legen? Down ist er. Ähm, ziehen mit B. Okay, die Tastenbelegung ist nicht ganz so nice. Aber steht schon. Gehen Sie an Bord der Yacht. Aufpasser, Personen, die mit dem Bedrohungssymbol markiert sind, werden Sie verdächtig finden. Achten Sie darauf, nicht von ihnen gesehen zu werden. Alles klar. Wie sneak ich? Ich soll jetzt der Zielperson folgen erst, ne? Ich habe auch, wie man unten rechts sieht, eine Waffe. Ich soll ihm einfach hinterherlaufen. Hmm. Uh, Junge. If You'll need a better disguise. Oh, hallo, Herr Koch. <laughs> Gegenstände werfen. Wenn Sie Personen mit stumpfen Gegenständen bewerfen, werden diese bewusstlos fallen und nicht eliminiert. Als sie gefunden werden, werden sie aufgeweckt. Cool. Dann nehme ich einmal hier den Schraubenschlüssel. Ja, Rechtsklick zum Zielen und Linksklick zum Werfen. <laughs> Well, that's gonna leave a mark. Very unorthodox. Kann ich kann ich irgendwie... Inventar? Ja, ach so, hier. So, da habe ich auch meine, meine Waffe. Ja, aber ich möchte doch... eigentlich... Wie kann ich die wegpacken? Hallo, ich möchte auch aus dem Cover raus. Okay. E? Oh. Oh, jetzt bin ich zu dem... Ähm... G. F. H. Mit H steckst du die weg. Okay. Ritter kennt seine Crew. Sie können, können hinter der Bar untertauchen. Oben links steht, dass ich warten soll. Ist halt ein bisschen langweilig gerade, ne? Oh, da kommt jemand. Jetzt sind sie. Guten Tag. Mr. Norfolk. Aha. So good of you to fly down. Can I offer you a drink? Oh, no thank you. No. Uh, not before six. My wife is very insistent about that rule. Excellent oh. timing. I just had the computer set up in my office. Shall we? Yes, please. Jetzt geht er in sein Büro. Ich vermute mal, ich kann da nicht rein. Fragen Sie der Zielplätze. Okay, ich soll von, äh, ich soll jetzt hinten rumgehen. Vielleicht ein Fenster oder so? Beobachten Sie das Meeting. Der guckt halt die ganze Zeit hier hin. Deswegen kann ich nicht wirklich... Ich, ich gehe einfach mal. G. Advanced Sehr gut. mission training complete. And may I say, elegantly done, Initiate. I told you he had talent. His stats are off the charts. Such skills and reflexes. They can only be the result of previous training. Ja, klar, ich bin super ausgebildet. He could be dangerous. I thought that was rather the point, sir. All agents have weak spots, Miss Burnwood. Pressure points to keep them in check. But this one... Perhaps it would be better to just... Give me a chance, sir. Give him a chance. I will take full responsibility. Not naive. Very so well. Zumindest aus. It's your show. The final test is based on an authentic 1979 mission. The high point of training director Soda's career as an active agent. The target was Jasper Knight, A famous US chess master, exposed as Schachgroßmeister und ein sowjetischer Spion. Ja, genau. Belauschen, Einige Gespräche sind informationsreicher als andere. Hören Sie genau hin. Story-Mission aufgedeckt. Sie haben wichtige Informationen gesammelt, die Ihnen helfen, auf Ihrer Mission auf spezielle Weise... Ihre Mission auf spezielle Weise abzuschließen. Folgen Sie der Anleitung, um dieses Wissen zu Ihrem Vorteil zu nutzen. Drücken Sie F1, um die Anleitung anzuzeigen. So. Jasper Knight is leaving Cuba on a Jasper. Soviet fighter jet, but first he needs to test the jet's safety features. Huh. Say you could somehow tamper with the ejector seat mechanism. You could presumably get Knight to trigger his own demise. Hmm, that might just work. Das klingt äh, sehr gut. So, jetzt muss ich irgendwie... Ich kann hier drüber springen, als wenn ich da drüber komme. So viel zu sicher, sichere Platz, Alter. Wieso liegen hier Münzen? Ja, dahin oder nicht, hä? Guck ihn dir an. So, darüber. Gehst du jetzt dahin oder? Danke. Ja, gut. Now's your chance. So, verkleiden. Jetzt nehmen wir ihn mal und verstauen ihn hier drinne. Ähm, ich nehme mal meine Münze wieder mit und nehme seine Waffe, aber ich werde bei meiner Schallgenimpften bleiben. Der da drüben erkennt mich. Ich werde einfach mal hinter ihm herlaufen. Scheint eine gute Idee zu sein. So, und jetzt gehe ich einfach mal hier rein. Infiltrieren Sie den Hangar. Oh, Rattengift. Das würde ich natürlich mitnehmen. Gift. Personen und bestimmte Objekte können vergiftet werden. Es gibt drei Arten von Giften. Brechmittel zwingen das Opfer, sich zu übergeben. Tödliche Gifte töten das Opfer nach kurzer Zeit und Betäubungsmittel versetzen das Opfer in Tiefschlaf. Gebiet entdeckt, Jetanga. Äh, oh, das Sicherheitsprotokoll, das nehmen wir natürlich mal. Hm, <laughs> Schnell und unauffällig. Jetzt soll ich mich als Mechaniker verkleiden. Und natürlich ist ja ein Mechaniker. Genau. Das sage ich auch immer. Uh. Äh, verkleiden und jetzt schnell ziehen und beseitigen. Jetzt darf ich bloß meine Waffe nicht mehr rausholen, ansonsten wäre das nicht so gut. Untersuchen Sie den Schleudersitz. Oh, mache ich den, sabotiere ich den jetzt oder wie? Right kann das jetzt aktivieren. Story-Mission genutzt. Story-Mission enden vor dem eigentlichen Todesstoß. Die Falle ist gestellt. Holen Sie jetzt Jasper Knight und leiten Sie, die Pro leiten Sie ihn durch die Prozedur. Ach so. Guten Tag, Herr Knight. Jasper Knight, we gotta go over the safety protocol. Follow me, please. Folgst du mir jetzt oder nicht? Danke. Theoretisch hätte ich auch einfach meine Pistole ziehen können und den erschießen können und den Guard. Das wäre dann zwar ein ziviles Opfer, also zivil, aber Beziehungsweise halt ein, ein Opfer, was nicht mein Ziel ist. Aber ich glaube, so ist geiler. Er denkt halt auch, er kann das ohne, ohne Sicherheitscheck machen. Also selbst wenn, wenn ich ihn jetzt nicht töten würde, du kannst nicht einfach so ein Jet fliegen. Junge, wie, wie schnell fliegt ein Jet? Ich habe keine Ahnung. Untertauchen. Wenn sie mit der Umgebung verschmelzen, können sie Aufpasser, die ihre aktuelle Verkleidung durchschauen, nicht finden. Dies wird durch das O über ihren Köpfen angezeigt. Game is knife. Wie ich da halt auch immer nur stehe. <laughs> so, Sicherheitsgurt anlegen. Genau. Das ist erstmal wichtig. Wird zwar wahrscheinlich gleich nichts mehr bringen, aber... Find mal bitte den Schleudersitzhebel. Genau. Oh mein Gott. <laughs> Adios, Cabron. Tschüss. <laughs> Junge. So, verlassen Sie das Einsatzgebiet. Das mache ich doch gerne. Ganz schnell weg hier. Der Mechaniker verlässt den Ort. Tschüss. So. <laughs> Junge. Congratulations, Agent. You are cleared for field duty. Agent 47 and Diana Burnwood are the world's top assassins working for the ICA. Unknowingly, they have been hired by a shadow client to target a number of operatives of Providence, a secret organization working in the highest echelons of power. Providence's controller, the Constant, approaches Diana and makes her a deal. Eliminate the shadow client and learn about 47's past. But when 47 discovers that the shadow client is Lucas Gray, his lost childhood friend, he and Diana switch sides to fulfill an old pact. Destroy Providence. Together, they manage to capture the Constant, forcing him to reveal the identities of the three Providence partners. Eliminate them, and the war would be over. However, the Constant has an ace up his sleeve.